Halo para sobat semua Selamat berjumpa lagi di channel saya Maisa Karya MK Di kesempatan kali ini Saya akan buat bumper mobil yakni bumper mobil Grand Max dengan menggunakan besi hollow 3x6 ya simak saja videonya para sobat semua semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa buat para sobat semua yang belum subscribe channel saya silahkan like dan subscribe serta selalu ikuti video-video saya selanjutnya Thank you.